<laughs> Nice. oh, nei, må vi, vi, må bare gi oss. Eller, det er jeg som gir meg, holdt jeg på å si. Jeg, ja, jeg, jeg, jeg husarbeider her, selvfølgelig. Jeg er utsatt her, som vanlig. Hva vi skal? You must come to the... <laughs> to the dance floor. I brought the disco ball. Let's dance! Ja, vi må stå rundt ballen, da. Eller et noobs. Oi, kjære vene. Jo, prøv å samle den. Han. Han. OK. Kom nærmere ringen, da. Tror du ikke den glitcher hvis vi skubber den fra alle tre sider samtidig? What? Jeg ble bare slengt til hendelse, liksom. Å, oh, physics bags, ass. Å, det var verdt det.